Buenos días y me alegro que están todos aquí para ver la presentación. Y yo me presento, yo soy Anja Moca em, de Alemania, em, arquitecta y quiero presentarles mi tesis de maestría con el título Los procesos de participación ciudadana en em, la gestión de residuos sólidos urbanos en la ciudad de Buenos Aires. El objetivo de esta tesis Em, fue analizar el impacto de las experiencias de participación ciudadana sobre las políticas de gestión de residuos en la ciudad de Buenos Aires. ¿Por qué esta temática es tan importante para mí? Bueno, genero cada día tanta basura generando junto con otros un impacto al ambiente. ¿Cómo puedo tener influencia yo como ciudadana para mantener el ambiente alrededor de mí y la comunidad en la cual vivo intacto y sano. Bueno, ¿con qué problemática estamos enfrentados? Encontramos el sistema colapsado a causa del volumen de generación de los residuos y el sistema de gestión actual de los residuos hay un incremento en el volumen generado diariamente por cada ciudadana. Aquí, en esta presentación, quiero enfatizar en la equidad de género, poniendo la arroba, como se ve aquí, y a veces expreso en la forma femenina, así. sigo con las causas a la problemática. Bueno, existe el sistema de gestión obsoleto. Hay deficiencias de servicio y <clears throat> eso conlleva em, a la problemática de salud y calidad ambiental. Y también existe una dinámica urbana constantemente cambiante en frente del sistema de gestión instalado. Y me pregunté cuál es el estado deseado y cómo llegamos ahí. Bueno, uno de los objetivos puede ser la búsqueda de un sistema de gestión adecuado para el tratamiento de residuos generados. Em, pero ¿cuál es la mejor solución? ¿Cómo se encuentra la mejor solución para resolver los problemas de raíz en vez eh, de combatir puntualmente los síntomas? bueno, con estas preguntas llegué a la importancia de la participación ciudadana, eh, involucrarse a las decisiones en la gestión pública. En el inicio de la elaboración de la tesis pensé sobre los criterios que influyen la participación ciudadana. Y con mis preguntas formulé estas hipótesis y ellas em, me ayudaron a acercarme y enfocarme en mi tema elegido. Son seis, como pueden ver aquí, y luego voy a más detalle a cada una. Bueno, para encontrar pruebas que verifican o falsean las hipótesis, elegí dos casos de estudio y participé como observadora en los dos casos de estudio y hice entrevistas a actores involucrados en el proceso. Para saber su contexto de los casos y cómo funciona la gestión de residuos actual, hice un viaje al pasado para comprender el rol de la ciudadana en la gestión de residuos. Y para tener un guía para las entrevistas a los actores, hice otro viaje <laughs> al mundo de qué significa participar, qué lo posibilita y cuáles criterios son necesarios. Además, quería encontrar otras experiencias en este ámbito. Ahora quiero presentar brevemente los dos casos de estudio. El primer caso es el grupo de estrategias medioambientales eh, que se reúne una vez por mes en la casona de Parque Avellaneda. Em, mayormente son vecinos con visiones compartidos y representantes del gobierno. Uno de sus objetivos relacionado a la temática de los residuos es el proyecto Un Parque sin Desperdicio, y con este proyecto quieren una transformación del sistema de limpieza y mantenimiento del parque Avellaneda. El segundo caso es um, la Comisión Vecinal para el Mejoramiento de la Higiene Urbana, que um, se reúne también una vez por mes en um, los CGPs. E y los actores ahí presentes son representantes del gobierno, los órganos de control, las empresas de recolección y la vecindad que ve los problemas queriendo resolverlos y tienen la necesidad de orden y respeto a su barrio. Por eso vienen a este espacio. Su objetivo de la comisión es atender, controlar y mejorar la calidad ambiental de la comuna y supervisar el funcionamiento de empresas involucradas. Bueno, quiero mostrarles de dónde ah, vienen los vecinos integrantes. Aquí en este gráfico em, se puede ver, aquí en el número 4, ahí está la casona del Parque Avellaneda y em, los integrantes de, de este grupo son vecinos y usuarios del parque. Todo el resto son, bueno, puse las asociaciones porque se juntan mayor personas que atienden el espacio de, la comisión vecinal en el CGP 7 que se encuentra aquí. y son de los barrios Flores, aquí en verde oscuro, y del Parque Chacabuco de aquí la, zona que corresponde a la empresa de recolección es aquí Urbasur y aquí Nítida. Entonces, en cada reunión tienen que estar los representantes de esas dos empresas. Bueno, aquí llegamos al análisis del marco legal y comparé eh, los marcos en que están funcionando los dos espacios de participación. Bueno, en el GEMA, el primer caso, se encuentra como un grupo de trabajo dentro en la gestión asociada y planificación participativa dentro del Parque Avellaneda. Su impacto tiende a la planificación y ejecución de proyectos. La comisión vecinal, em, aquí el segundo caso, se estableció a través del decreto 390 en 2005 y formó parte obligatoria de los contratos de licitación con las empresas de recolección. Y su impacto tiende al control y seguimiento y la evaluación de las empresas. En comparación de los dos, en el espacio participativo de la comisión vecinal, la participación es obligatoria, se puede ver aquí con las flechas negras. es obligatorio la participación del gobierno, del ente controlador, de las empresas de servicio y voluntariamente, pero con compromiso, eh, los vecinos y asociaciones locales. Y en comparación, en el GEMA, aquí solo es um, obligatorio la, participación del gobierno y de los vecinos. Las empresas de servicio y el ente controlador no, no necesita estar en ese espacio. Um, volviendo al primer caso, el, grupo de estrategias medioambientales en el Parque Avellaneda, la instalación del proyecto Un Parque sin Desperdicios tiene una larga trayectoria. Este gráfico muestra cuando el proyecto fue tema de la reunión, acá se pueden ver las actas, los números de actas, se ve los participantes aquí abajo, cuando se leen la tesis pueden identificarlo en más detalle y los resultados relacionados a este proyecto que se, ve aquí arriba. El GEMA utilizó estrategias como talleres de concientización, cursos a través de la instalación del Centro de Capacitación Ambiental, planes de acción, por ejemplo, la instalación de una compostera en la huerta demostrativa con los amigos de la huerta, un acercamiento a la empresa Zona Verde como invitación al espacio participativo y un blog, un sitio web para difundir actividades um, y el desarrollo del proyecto, las fotos y las actas de las reuniones. Bueno, en el segundo caso de la comisión vecinal, el contenido de las reuniones encontré en las actas. Estudié todas las actas desde el 2005 hasta el 2009 y eh, traté de identificar cuáles temáticas tocaron en este espacio. Bueno, aquí son las temáticas relacionadas con el proceso y espacio participativo que se hablaron o tocaron en, en las reuniones y aquí son las temas relacionados con los residuos. Entonces se ve que hay um, una gran parte que se trata sobre eh, el, mismo proceso participativo. Bueno, su forma de trabajar en el espacio participativo fue, según mi observación, bueno, primero presentar datos, hechos y pruebas. Um, segundo, trata por poco tiempo la responsabilidad y la causa del problema e ir rápido a la solución, a quién corresponde, quién lleva a cabo la acción a gestionar. Eso fue como el mayor tiempo. Y el tercero, em, em, chequearon el marco normativo. <laughs> Em, sus estrategias se enmarcan dentro de sus capacidades de gestión que em, podrían ser o que hicieron como inspecciones con las empresas, jornadas de limpieza junto con los vecinos, campañas o invitación de actores eh, involucrados al espacio participativo, em, mandando notas y, e informes. <clears throat> bueno, dos de los resultados más sorprendentes para mí de estas experiencias son, por un lado, que el espacio es adecuado para resolver problemas concretos, locales. Y por otro lado, el aprendizaje grupal de saber escuchar a los demás, aceptar opiniones de otras, trabajar en formas más organizadas y tener una evaluación directa en las reuniones que motiva a continuar trabajar en conjunto. Bueno, ahora volviendo a las hipótesis, eh, comento brevemente algunos puntos claves que estaba discutiendo en la tesis. Cuando se leen pueden leerlo más extenso. Y me pregunté, em, ¿quién decide qué es lo correcto para lograr el cuidado del bien colectivo, la calidad ambiental y la salud pública? Bueno, y me encontré con <laughs> la respuesta, la ciudadanía. Es eh, cuál vive en el lugar um, y cada día y tiene la experiencia y son expertos de su entorno, de, su ambiente donde viven. Um, la incorporación de procesos de, participación ciudadana mejora la transparencia de cómo se toma la decisión, por estar presente en el espacio de las decisiones, por participar y visibilizarlo públicamente. Para esto es necesario y muy importante um, la capacitación para poder participar y evaluar. Además, hay que tener um, convocatorias muy frecuentes para que em, los vecinos puedan em, saber cómo participar y que hay esa continuidad. Bueno, la segunda hipótesis, la continuidad en el proceso participativo incrementa la aceptación de los resultados finales por los actores beneficiarios. La continuidad em, da lugar a proyectos concretos, innovadores y bien ajustados a las necesidades de los actores involucrados. Y hay dos factores eh, importantes. Uno es la construcción de confianza, confianza entre los actores para generar un buen clima de trabajo. Y el segundo es la credibilidad entre y hacia los actores por ejemplo, también una coordinación neutral es súper importante en ese espacio. Y esos dos em, factores están relacionados a la aceptación de los resultados. Bueno, la tercera hipótesis es la incorporación de procesos de participación ciudadana promueve el cambio cultural en la relación de la sociedad con la problemática de generación y disposición de los residuos. Por ejemplo, un vecino llega al espacio participativo por un reclamo, por un malestar personal, por eso viene al espacio, porque tiene bronca, o un impacto negativo directo. Ahí se abre un espacio para la colaboración en conjunto hacia una solución sustentable. Y eso da un inicio para el cambio cultural. Aquí, ahí en ese espacio se abren canales de comunicación, por ejemplo, con las empresas de recolección o con el ente controlador, con la parte del gobierno. Y la prensa funciona como medio difusor de alternativas, o puede funcionar como medio difusor y se identificó el aprendizaje individual y, grupal. Y todo eso incentiva la construcción de un fundamento para una mejor solución creativa. Bueno, la cuarta hipótesis es los procesos de participación ciudadana no producen una transformación del sistema de gestión si la escala de gestión es muy baja. Bueno, en los dos casos que analicé, em, no se produjo una transformación del sistema. <laughs> y me pregunté, bueno, ¿dónde se podría instalar espacios de participación ciudadana que transforman? Y em, tengo este gráfico donde Em, que representan eh, los poderes ejecutivo y legislativo, aquí la mano. Los dedos em, ejecutan lo que define la palma de la mano. Y en las puntas de los dedos, aquí, em, pueden aliviar temporalmente el conflicto pero no resolverlo. Siempre están enfrentados y tienen que resolver como los problemas rápido, en el momento, pero no ir a la raíz. Entonces pensé que, que, sería un buen lugar para instalar los espacios de participación ciudadana y sería entre las uniones de los dedos para verificar y evaluar las decisiones antes ser ejecutadas. La quinta hipótesis em, es el establecimiento de acuerdos entre todos los actores fortalece el proceso de participación ciudadana en la gestión de residuos sólidos urbanos. Y factores importantes para el establecimiento son una buena autopreparación de los actores participantes antes de cada reunión, a dónde se van, reglas bien definidas, acordadas y aceptadas por todos. y vi que los compromisos se hacen verbalmente, cual puede ser evaluado por el resultado presentado en la próxima reunión. Y vi también en, los espacios que dedicaron mucho tiempo y energía en cómo funciona el propio espacio participativo en, en vez de visibilizar lo, que hacen. Trataron, sí, llevaron mucho tiempo en eso. <clears throat> y mm, la última hipótesis es aquellos procesos que toman como punto de partida la diferencia de intereses, poderes y saberes y los integran en sus planteos tienen más chances de resultar en procesos de participación efectivos. Bueno, el, tema que más me impactó eh, fue lograr el paso desde el no entendimiento al entender diferentes puntos de vista y formas de comunicación. Y este gráfico muestra con claridad para mí fue súper importante este gráfico para entender qué grande es el <laughs> peso de llegar a un piso en común. los actores em, se encuentran en un, lugar donde quieren solucionar un problema y tienen sus opiniones y sus formas de comunicación. Y cada uno em, tiene tiene su idea cómo solucionarlo, entonces se agranda todo ese, espacio. Y ahí es el punto más difícil en este espacio participativo para llegar a, a la construcción de un piso común, un mínimo factor que da la plataforma para la colaboración deseada. <clears throat> en este estado se identifica un trato respetuoso entre los participantes y una voluntad de colaboración a soluciones de co-diseño. Bueno, en conclusión, tengo cuatro puntos. El espacio participativo no debe dejar de funcionar durante cambios políticos, entonces tiene que continuar siempre, constantemente. hay que tener una, la voluntad auténtica es muy importante de todos los actores participantes en el espacio. la existencia tiene que tener una existencia de un marco bien ajustado de espacio y tiempo para lograr acuerdos, si no se desluye y se discutan, etc. Y el espacio participativo necesita como apoyo una muy buena base de información sobre la situación actual que será útil para poder generar intercambio de experiencias en el mismo espacio para que se empiece la discusión. Y a lo último, mirando a las perspectivas, un resultado de la tesis es una caja de herramientas para la evaluación y creación del espacio participativo en cualquier lugar de la gestión pública donde está instalado o donde quieren instalar un espacio participativo. Y quiero proponer dos puntos y son primero la creación de una plataforma dedicada a la observación de servicios públicos en la, red, en el Internet. Y ah, segundo, un intercambio de experiencias de los espacios participativos locales en jornadas anuales ah, públicas, donde se pueden intercambiar las experiencias. Bueno, quiero visibilizar con esta tesis estas experiencias locales con tanto esfuerzo, energía y elaboración conjunto y concluir que sí, se puede cambiar el sistema y muchas experiencias como estas siguen funcionando, <laughs> intercambiando semillas. Bueno, muchas gracias. <laughs>